Assalamualaikum Bersama lagi si Amron So mata tahu pun tak nak ni Ok sekarang dah pukul lima setengah lima setengah Tadi aku pergi kempat Sebab aku nak masak ayam Ayam panah. Sebab aku nak masak panah Sebab aku nak bancuh Milo Yes Aku meniaga ayam Milo Milo So kena tengok tadi Tiga komponen penting dalam Milo Adalah Milo itu sendiri Memang kami guna Milo yang Di Milo lah Lepas tu Susu khas Specialnya Kena dapat udah supplier yang Authorized Dan ayam panas Dan ayam panas